Cakap megah ni makna apa? Orang kecek tengok. Nak akak ekor dia. Ekor tak ada manusia. Tapi nak akak pasal nak tunjuk katanya dia lebih. Dia pandai, dia bijak. Dia dia lebih pada orang. Kecek-kecek dia tu jadi orang tahu katanya. Dia nak akak diri dia. Sama ada sombong takabur dia ataupun nak we orang puji dia ataupun nak tunjuk katanya Hak ni adalah pengan dia. Gitu. Allah. Payah ni kita nak masuk. Wirti sungguh. Hadis-hadis pasal ni. Walaupun terjemuh mudah. Eh? Ton mula-mula tu. Kerakter mula-mula je. Itu ni orang yang kasar perangan. Siapa yang kasar. Minta lah hui. Lot unapum sikit. Hak pasal baik kain kasar. Kasar dengan bining. Kasar dengan anuk-anuk kasar dengan luknong kasar dengan orang-orang ramah yang kasar ada gapo-gapo cai het cai pun Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang kedua bulan 1 tahun 23 dan pagi hari Jumaat minggu yang ketiga di dalam bulan Jamadil Akhir tahun 1444 Hijrah. Saya sambung hadis yang dibaca pada minggu lepas. Dalam tajuknya siapakah tidak boleh masuk syurga. Ketah dua lah Pak minggu baru ni bagi kepada kita siap dah. Lepas tu ada lagi sikit lagi bagi orang yang Hak tak ambil minggu lepas lah. Jangan tak buat hari. Orang hak tak ambil minggu lepas. Ha, boleh ambil. Bismillah. Biasa. Ikut siapa nak. Ada lagi sikit. Jadi saya baca ni. Hadis yang ketujuh sapa dua belah. Pada pagi hari ni. Iaitunya An Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor 4091. Maksudnya dari Abdullah, maksudnya biasanya Abdullah ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat sombong takabur dalam hatinya walau sebesar biji sawi Allah bosan dah bosan dalam hidup kita ni pasal angin orang takabur baikkan berasa kata kita lebih Allah pasal ada belakang ni nak wongkan nak pasang manusia ngaji pasang ngaji hak tak ngaji pasang tak ngaji ada berlaku dah lepas tu Nabi raya lagi hak ni masuk kedua-dua hak, hak tak baik lepas tu hak baik pula dan tidak akan masuk neraka ha, tengok orang yang ada dalam hatinya walau sebesar biji sawi iaitu iman orang yang ada iman maknanya orang tu dia biasa mengucap dua kelima syahadah Dia mati pun mati dalam Islam. Orang ni tidak kekal di dalam neraka. Akan keluarlah daripada neraka pergi ke syurga. Hak itulah yang kita duk harap. Mudah-mudahan kita orang Islam hidup dalam Islam, lepas tu mati dalam Islam. Alhamdulillah. Yang ke-8. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم la yadkhulul jannatal jawwazu walal ja'zariyu dikeluarkan oleh Abu Daud nombor 4801 maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang kasar perangannya perangai huduh perangai kasar baikkan dan orang yang bercakap megah cakap megah ni maknanya apa? orang kecek tengok nak angkat ekor dia ekor tak ada manusia tapi nak angkat pasal ini, nak tunjuk katanya dia lebih dia pandai dia bijak dia dia lebih pada orang kecek-kecek dia tu jadi orang tahu katanya dia nak angkat diri dia sama ada sombong takabur dia ataupun nak we orang puji dia ataupun nak tunjuk katanya hak ni adalah pengan dia gitu Allah payah ni kita nak masuk wirti sungguh hadis-hadis pasal ni walaupun terjemuh mudah ya. ton mula-mula tu karakter mula-mula iaitu ni orang yang kasar perangan siapa yang kasar minta lah wi lot unapum sikit hak pasal baik kain kasar kasar dengan bining kasar dengan anak-anak kasar dengan luknong kasar dengan orang-orang ramai kasar. cai cai cai panya. nafsu, nafsu, perasaan. ยังกาสาอัดดอกับปะกะปอใช้เหตุใช้ผลใช้สติปัญญายังไงกุโนนับสูยังไงกุโนปราศเอะอามินับสูกุโนดิดาเลตัดสินใจกับปะกะปอปุโนดิ walaupun benda tu benda kecil sekalipun tah lagi benda besar kita guna nafsu gitulah nah eh, jangan kasar perangai dan jangan cakap cakap menggoh Hadis yang kesembilan. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qaal qila ya Rasulullah inna fulanan qad istushhida qaal kalla qad ra'aytuhu fi an-nar bi'aba'atin qad ghallaha qaal qum ya Ali fanadi innahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minuna thalathan Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 1574 Maksudnya disebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya orang itu telah mati syahid. Maknanya Nabi duduk sekali dengan sahabat ada orang royak ke Nabi, Nabi orang itu mati syahid. Dia pergi baru ni mati dah dia. Selepas itu baginda pun bersabda. Nabi berdengar pak orang royak katanya dia tu mati syahid. Jadi orang gambar katanya orang mati syahid masuk syurga lah. Nabi katanya tak. Tidak sama sekali. Tak. Sesungguhnya aku melihatnya berada di dalam api ni aku. Ha tengok. Nabi Allah Taala wi wahyu kepada dia. Gambar katanya orang yang mati syahid saat ni duduk di dalam api ni aku dengan sebab apa tu? kerana sehelai kain serbai yang dia telah menipu dari harta rapah separe sebelum membahagi kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi dia pergi curi dulu lagi. Kain serbai selah. Kain serbai selah buat berapa? Kita lebih kurang seratus, lebih-lebih hari tetap. Pergi curi apa? Ambil buh dalam kani dia ke, buh dalam beg dia ke perai perai perai perai perai mati kena masuk neraka bukan arti orang mati syahid semua tu masuk syurga duduk di jarum dia jarum maksudnya duduk di hati duduk di niat lepas tu semua orang mati ni kena sop suan berenglang anak orang walaupun mati syahid dia biasa duduk buat gapo belum pada ni jahat karut walaupun dia bela agama bela bombing dan sebagainya kena sapsuan bukan arti semua orang mati syahid syurga selalu walaupun nabi sebut asyhadu fil jannah orang mati syahid adalah orang itu ahli syurga duduk di dalam syurga tapi kena hisap amalan ini orang ni adalah orang menipu kain serba selah yang dia ambil belum pada dibahagi kepada orang yang berhak menerimanya kemudian baginda menyebut nabi sebut panggil ali wahai ali ali duduk dekat dengan nabi beritahulah kepada orang ramai tiga kali bahawa tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang berime sahaja maknanya benar-benar berime tidak ada dosa sebab syurga dinden syurga tu ia tak terima orang berdosa dia tak terima orang dosa cuba kita gambar saat ni ada sifat takabur dalam hati besar biji sawi kecil supaya kita berasa dengan setengah-setengah orang kita tengok dia walaupun kita tak ada tunjuk pertikam kita tapi dalam hati setengah-setengah orang apa tengok orang eh saya mana ha tu walaupun mulut kita ha, apa ni Soro kita tak ada duk hina dia siapa kau nampak jebes mulut. Heh. Tapi dalam hati kita tu. Berasa lagu mana kita tengok orang hak pasal kita tak kena mana ke dia, tak setuju mana. Ya galaknya lagu tu. Ada belaka sikit sebanyak dalam hati orang ni pasal domin dutu orang. Ha ni bosan Bosan dengan kita sendiri kena kena tunjukkan diri kita sendiri. Sebab tu saya tengok dalam surat lah, orang orang tulis. Dia katanya masa kita tunjuk kat orang. Dua dia kata kita cik tunjuk sah ya. Tapi kita tunjuk kat kita tiga tengok. Kita tak khabar katanya kita tunjuk kat kita tiga. Tapi kita tunjuk kat orang sah. Cik. Sebab tu kena tunjuk kepada kita ni jadi banyak sikit. Beki kita ni belum pada kita tengok orang salah ga tu salah ga ni salah apa kita tak tunjuk tiga ke kita ni muat gapo katik gitu lepas tu pepatah orang tua yang katanya tahik mata duduk di mata orang kita nampak tapi gajah de depan kita kita tak nampak wallahu alam hal ni pepatah orang tua gitulah nah lebih kurang yang ke sepuluh An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala La yadkhulul jannata khibbun wala mannanun wala bakhilun Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 1963 Maksudnya Abu Bakar cerita hadis ni jangan kita dengar Abu Bakar royak hadis Nabi royak katanya tidak akan masuk syurga orang yang menipu di kalangan orang ramai Maknanya siapa tu? Orang menipu orang. Tuk wongkar. Menipu, menime, jual, beli. Gapa? Menego, kerja ongkon. Tak ada kira. Rang gapa-gapa cuba kita gambar katanya orang ada menipu orang atas dunia ni. Orang tu main misik. Masuk syurga. Masuk syurga. Orang yang suka membangkit-bangkit kebaikan yang pernah diberi kepada orang. Hmm. Jalan belakang tu. Tekah tu kan, baik benar. Wigo tu, wigo ni, wak jasa tu, jasa ni. Boa, cuma hari baloh hilang. Yang mula bakit lalu. Mereka tak ingat kau. Ataupun minta balik semula. Hak wi siap dah. Bakit semula pulak. Yang ketiga dan orang bakhil kedekut. Tengok, orang bakhil kedekut tak masuk syurga juga. Sebab apa? Hak orang yang nak, hak dia yang tak sewi kat orang. Bakhil kedekut. Istilah bahasa Melayunya orang panggil orang tak hidung masing. Tak hidung masing. Dalam bahasa Melayu dia panggil orang kikir. Kikir artinya orang bakhil kedekut kupik. Masya-Allah. Nak makan kau diri sendiri kadang-kadang. Mikir panjang. Eh, sepuluh kuk. Aku nak beli kedok ni. Sepuluh kuk. Mikir panjang. Padahal nak makan kau diri sendiri. Apa-apa tak lagi nak wui kau orang. Dia tak wui kau orang. Orang kedekuk. Sebab tu jangan kita kedekuk. Jangan kita bakhir. Wui jadilah orang murah hati. Terutamanya kita jamu orang boleh makan daripada makin ni hak kita buat ataupun makin ni hak kita tolu bayawi. Orang boleh makan kita boleh pahala insya-Allah. Terutama orang-orang fakir miskin ni saya senap senun benar-benar eh hari-hari Jumaat macam ni ni. Hari Jumaat ni Nabi rakyat katanya sayyidul ayyam. Penghulu ataupun raja segala hari. Kita wujud dia ada suan kita. Wi kepada orang fakir, orang miskin, orang-orang duk minta sedekah wui kepada dia. Tak boleh wui banyak, wui sikit. Mengikut kodah kita. Hak kita sedekah ke masjid ke apa, hak tu suku. Tapi wui ada, kita buat kebajik. bajik ke. Ni nak menunjuk katanya hati murah kita. Tak mesti katanya kita kena bekwah, kawah besar. Nak, kena cari orang nyangga sampai ke tiga puluh orang. Dak, tak mesti. Kecil-kecil tak apa dah. Ajak orang, ajak jiran kita main makan sekali di rumah kita. Seorang dua orang tak apa ni keracap mit keracap ความสัมพันธ์ di antara jiran dengan kita sebab hadis belum pada ni Nabi royak jiran ni Masya Allah orang yang galiknya dah dia duduk balah jiran galik terah kita ajak jiran kita mari makan mari mari makan walaupun hidayah kecil makan roti makan nasi kabu pun alhamdulillah boleh kecek dengan jiran kita popeh popeh popeh adik beradik kita mak pak kita tera kita buat siapa ada mak pak terajak jalan-jalan gatik makan angin pergi kok tu pergi kok ni makan layan mak pak dan sebagainya kita kena ingat benar-benar pasal ni benar molek belaka nah insyaallah kita jangan kedekuk jangan bakhil jangan kupik yang ke sebelah ada masa sikit lagi nah An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata mannanun wala aqun wala mudminu khamrin. Hadis dikeluarkan oleh An-Nasa'i 5975. Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang suka membangkit-bangkit. Ha hak sat ni, siapa hak sat ni? Dia panggil manan. Manan ni orang yang pasal bangkit benda hak dia biasa duk buat dah. Lepas tu orang yang durhaka kepada dua ibu bapa. Allah, na'udzubillah. Nah, ni siapa-siapa ada silap cekih hati dengan mak pak kena pergi minta maaf cepat-cepat. Jangan deraka, jangan we ada walaupun sikit. Dalam hidup dia deraka kepada ibu bapa dan orang yang minum arak. Orang minum arak ni sehingga Nabi royak katanya ada bahagian hadis siapa minum arak walaupun setitik. Setitik ni tak mabuk saya rasa lah setitik orang tu Allah Ta'ala tak terima amalan dia 40 hari apa-apa lagi duk minum banyak apa-apa lagi orang-orang duk minum dalam ketong lah ni adik-beradik arak belakang tu benar mabuk kaya pening belakang tu apa banyak mana wairun orang yang berumur dah kadang-kadang umur 450 dah Ha tu. Ada orang tua seorang. Saya tak saya serayak dah. Duduk mana? Kecik depan saya. Ustaz. Kita tak boleh tinggal jangan septik. Umur dia dekat-dekat dengan 70. Tak boleh tinggal dia kata. Seminggu kena ada lah 2-3 kali. Masya Allah. Kita rayak pada dia. Rayak, rayak, rayak. Ya pun rayak tanya. Dia tak boleh tinggal. Saya rayak tanya. Boleh tinggal ke tak? Ha, dia kata dia ya biasa duduk dengan dia septik ni, ya, ya dia muda lagi. Siapa tua? Jadi lihat ni. Sambung hadis ni. Nabi banyak katanya, siapa mati dalam mabuk, orang tu akan makan nanuh dan nacho ahli niaka sikit lagi. Duduk dalam api niaka dah, kena makan air naco cuma air nanuh titik tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, daripada tubuh ahli neraka tu. Ha itulah yang orang mati dalam mabuk seksa dia macam tu. Akhir sekali iaitu hadis yang ke-12. An Abi Uzainah As-Sadafi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairu nisaikum al-wadudul waludul muwatiyatul muwasiyah idza taqayna Allah. وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم Hadis dikeluarkan oleh Al-Bayhaqi nombor 13,860. Maksudnya, hak ni hak orang Tino teng-teng ni. Nah, saya harap orang Tino pakak pakat dengan molek ni. Orang datang pun kena dengar. Tapi hadis ni, hak orang Tino. Sebaik-baik wanita kamu ialah yang cinta kepada suami. Cinta di sini bukan kasih saja dak. Orang tino hak paling molek sekali iaitu nya orang tino hak hormat kepada tok lelaki. Kasih saya haikiat kepada tok lelaki. Nah, jangan deraka orang tua-tua yang katanya jangan jijak pala. Ha tu. Nah, jangan jijak pala artinya jangan deraka kepada tok lelaki dan suka melahir anak. Ha, tu hewi boleh beranak, beranak. Lepas tu nak jaya tak apa. Tak ada gapa tu. Duduk di kita sendiri, kita wang pen, bukan ke arti kita tak say kepada anak. Tapi kita nak kepada anak untuk jaga kesihatan tubuh badan kita pun tu kena jaga juga. Nah, beramuh tamuh. Beramuh tamuh artinya orang tino yang suka kecek, tegur, tanya khabar orang, adik-beradik adik-beradik apa ni balik mak pok tok lelaki mak pok dia adik-beradik dia orang tino yang pasang dia panggil gapo eh? pasang nop nom tomton apa ni suka kecek bukan pasang duk dia wah tak tahu hang tak leh ha tu orang tengok pak eh apa nama timoh ni nah tak tak tak, tak kecek dengan orang masa sok mau dan baik perangai apabila mereka bertakwa kepada Allah. Ha, ini semua tu apabila bertakwa kepada Allah. Tapi, ha, tengok. Terungkan kan. Dan sejahat-jahat wanita kamu ialah wanita yang mendedah aurat. Ha. Apa yang seksi tu lah. Pakai-pakai yang ketak, sikap, nipih. Tunjuk tu, tunjuk ni, tubuh badai dia. Lepas tu berjalan, lenggok-lenggok. Bagaimana? mana? jalan ni masya Allah orang jatuh jadi apa tengok belakang oh timur <laughs> fiu fiu oh jatuh nah terutamanya orang-orang muda orang tua lagi jalan bokok buat tengok orang tino seksi bangun tak bokok jalan kri kri kri no jalan dia sebab apa sebab tengok tino seksi sat ni mereka ialah orang munafik Nabi ayat. Orang tina pasal dedah aurat dan jalan lengok-lengok lagu tu adalah orang munafik. Tidak akan masuk syurga kecuali seperti gagok yang berwarna putih. Pak kita nak cari mana gagok? Gagok warna putih atas dunia. Gagok hitam belakang. Nah, hitam belakang tak ada kira pergi negeri mana pun, gagok hitam belakang. Ning nak ayat katanya sedikit sahaja yang boleh masuk syurga kalau dia duduk lagu tu Orang tino pesang-pesang tu siapa kau mati dia tu mati dalam keadaan pesang tak ada tobat, tak ada istighfar, tak ada rasa insaf dan sesah sikit habuk. Pak dia duk buat macam tu. Hatulah. Nah, saya tak sempat jadi tertinggal ketah yang bagi kepada kita pada minggu lepas. Lepas tu mari baca kepada kita pula hadis yang ketujuh sampai hadis yang ke-12. Lepas tu insya-Allah minggu depan kita masuk semula di dalam hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته